جاکی شان، کە ئەستێرەیەکی زۆر ناوداری دونیای هۆلیودە و خاوەنی دەیان فلیمی سینەماییە، بڕیاریداوە سەرجەم داهاتەکانی ببەخشێتە ڕێکخراوی خێرخوازی و بەمەش کوڕە تاقانەکەی لێ بێبەش دەکات. پێگەی فەرفیش، کە پێگەیەکی میسڕییە باخی بە هەواڵی کاری هونەری و تایبەتی هونەرمەندانی عەرەب و دنیا دەدات، سەروەت و داهاتی جاکی شان کردۆتە بەر ڕۆشنایی، چونکە ئەو هونەرمەندە جیهانییە ڕایگەیاندووە تاوەی داهات و پارەکەی دەبەخشێتە هەژاران. لەبارەی ئەوەی جاکی شان لەوەی داهاتی هەیەتی کوڕەکەی بێبەش دەکات، بۆ میدیاکانی گوتووە، ئەو داهاتەی کە هەمە خۆم بە ماندووبوونی خۆم بەدەستم هێناوە، بۆیە نابێت بدرێتە کەسێک کە بەهاکەی نازانێت بۆیە دەبێت کوڕەکەشم ماندوو بێت تا داهاتی خۆی کۆبکاتەوە داهاتی جاکیشان کە بە 350 میلیۆن دلار باز دەکرێت ڕایگەیاندووە کە دەوێت تاوای داهاتەکەی پێکەوە ناوە بیدات بە ڕێکخراوی کۆمەڵی خێرخوازیەکان کوڕەکەشم با پارێ خۆی کۆبکاتەوە گەر نەیتوانیەوە کارە بکات وا تا پارەکەم نوش تەفن تفا دەکات دواترش ئەو هونەرمەندە لەبارەی کوڕەکەی خۆی گوتویەتی، کوڕەکەمم بەدڵ نییە، پەشیمانم کە ڕێم نەدا بچێتە خزمەتی سەربازییەوە. ئەگەر خزمەتی سەربازی بکردبایە بێگومان دەیتوانی کەسایەتییەکی دروست بۆ خۆی دروست بکات. جاکی شان لە دنیای هۆڵیود ناودارترین ئەکتەری بواری ئاکشن و کۆمیدیایە لە ساڵی 1954 لە شاری هۆنگ کۆنگ لەدایک بووە و ناودارترین ئەکتەری چینییە. هاوکات دەرهێنەر و بەرهەمهێنەر و گۆرانیبێژیشە. لە کۆتایی شەستەکان خۆی لە دونیای سینەما دۆزیوەتەوە و تا ئێستا زیاتر لە سەد و پەنجا فلیمی سینەمایی هەیە. ماوەی چەند ساڵێکە لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان ڤیددیو پیاوێک بڵاو بۆتەوە کە لە بەرنمەیەکدا پێدەکەنێت بۆ پێکەنینەش ناوبانگێکی زۆری پیا کردووە بەڵام لە تەمەنی 65 ساڵیدا گیانی لەدەست دەدات ئەو پیاوە ئیسپانیا ناوی خوانە و بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤیددیو پێکەنینەکەی لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان ناوبانگێکی زۆری پیا کردووە بە پیاوە پێکەنینەکە ناسراوە ڤیدیۆکەی و وێنەیەکی لە کاتی پێکەنینەکەیدا تا ئەمساڵیش لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان بڵاو دەکرایەوە و بەڵام لە تەمەنی شەست و پێنج ساڵیدا گیانی لەدەستدا. خوان ئەکتەرێکی ناسراوی ئیسپانییە و بە ناسناوی سی ئیلڕیسیتاس لە وڵاتەکەی خۆی ناوبانگی دەرکردووە کە بە مانای پێکەنین دێت، ئەم ناوبانگیەشی دوای بەشداریکردنی لە بەرنامەیەکی کەناڵی ئیسپانی پەیداکرد تێدا باسێکی کۆنی خۆی دەگەێڕێتەوە کە وەک قاپشۆر لە ششخانێکی سەر دەریا کاری کردووە باس لەوە دەکا لە کاتی قاپشوشتندا بیستاوی گەرمی خستۆتە ناو ئاوی دەریا تا بیان شوات بەڵام هەرمیان لێ بزر بووە و تەنیا یەکدانەیە بۆ هەڵگیراوەتەوە بەم ڕووداوەش لە بەرنامەکەدا هێندە پێ دەکەنێت وا لە بەرامبەر دەکات زیاتر لە نوکتە و باسەکەی خۆی پێ بکەنێت. ئەم دیمەنەی پێکەنینی خوان لە ساڵی 2007ەوە لە یوتیوب بڵاوبۆتەوە تا ئێستا بە ملیۆنان بینەری پەیدا کردووە و و لە زۆربەی ڤیدیۆ دیمەنە کۆمیدیەکان بەکار هاتۆتەوە هەر ئەمەش وای کردووە ناوبانگی ئەو ئەکتەرە ئیسپانیە بە دنیا بڵاو ببێتەوە لەو ڕووداوانەی لە چواردەی نیسان لە دنیا ڕوویان داوە لە هەمیان گەورەتر و کارەساتبارتر نقمبوونی کەشتی تایتانیک بووە کە لە ناویدا هەزار و پێنج سەد و حەڤدە کەسن کان و تەنیا حەڤد سەد و شەش کەس ڕزگاریان بووە. لە دونیای هۆلیودیش بوو بە فلیمێکی ناوداری سینەمایی. پێگەی ئەرهامی میسڕی هەواڵەکەی بڵاوکردۆتەوە ئاماژەی داوە تایتانی گەورەترین کەشتی نەفرهەڵگری دنیا بووە. بەڵام دوای دروست کردنوی لە یەکەم و دواهەمین کەشتی کە تیایدا نوقمی دەریای ئۆقیانوسی ئەتڵەسی بوو ویستویەتی لە لەندەنەوە بچێتە نیۆڕک کە دروست کاتەکەی چواردە نیسانی ساڵی هەزار و نۆ سەد و دوازدە بووە کەشتی تایتانیک لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و دەوە لە بەندەری بلڤێست لە ئێرلەندا ماوەتەوە و لە دەی نیسانی ساڵی هەزار و نۆ سەد و دوازدە بە دوو هەزار و دوو سەد و بیست و سێ گەشتیارەوە ویستویەتی لە لەندەنەوە بچێتە نیۆرک، بەڵام لە دوای چوار ڕۆژ لە ڕۆیشتنی، لە چواردە ی نیساندا خۆی بە چیایەکی بەفریندا کێشاوە، لە ماوەی دوو سەعات و چل خولەکدا بە تەواوەتی نوقمی دەریا بووە. لە ڕۆژی پازدە ی نیسان هەوڵدراوە حەفت سەد و شەش کەس لە گەشتیارەکان ڕزگار بکرێن، تەواوی ئەوانی تر کە هەزار و پێنج سەد و حەڤدە کەس بوون سەرجەمیان خنکابوون. پێگەی ئەرهام کە یادی ئەو کارەساتە دەکاتەوە لە کۆتاییدا نووسیوەتی، نەخشسازی ئەو گەشتییە لە لایەن باشترین ئەندازیارەوە کراوە کە زۆرینەی پسپۆڕانی دروستکردنی کەشتی بوون لە دونیادا. بۆ بەردەوام بوونمان سپۆرتی کارەکانمان بکەن لە سۆشیا میدیاکانەوە.